חבר'ה, לא יאומן, לא יאומן. לא יאומן מה הולך פה. שוקי קרויזר, שוקי! תגיד, יש פה פרמדיקים עם ALS? יש פה ALSים? 頑張ろう。